बसमीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब की कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं बहुत शुक्रिया आप सबका आज हम दही वाली मसाला भिंडी बनाएंगे बहुत मज़े की बड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी देखिए मैंने ढाई ग्राम भिंडी ली है उसको धो के काट के साफ खुश्क कर लिए और दो दो से तीन टेबल स्पून ऑयल मैंने गर्म किया है इसमें और इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे फ्राई इसलिए कर लेते हैं कि भिंडी में जो एक लेस जैसा आता है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरा इसका कलर ख़राब नहीं होता बहुत अच्छी खिली खिली बनती है फिर भिंडी चिपकती नहीं है बिल्कुल इसको हम चार से पाँच मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसको फिर निकाल लिया देखें और जो थोड़ा सा ऑयल बचा था उसमें एक टेबल स्पून ऑयल मैंने और ऐड किया है इसमें मैंने थोड़े सा वन टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और इसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी मैंने जो बिल्कुल फाइन चॉप कर ली है उसको ऐड कर रही हूँ मैं इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे बहुत मज़े की बड़ी डिफरेंट टेस्ट की बनती है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें बड़ी जल्दी पकती है बहुत आसान रेसिपी है देखिए वन टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर एक मिर्च मैंने काट ली थी हरी मिर्च वन टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है और एक हरी मिर्च मैंने काट ली थी वो भी ऐड कर दी है इसके अंदर थोड़ा सा हम मसाले को उसको भूनेंगे हल्का सा पानी डाल दें वरना लग जाता है मसाला बहुत ज़्यादा मसाले इसके तलने भुनने में नहीं होते अब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे और इसको हम चार से पाँच मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि भिंडी हमारी मज़ीद इसमें मसाला भी मिक्स हो जाए और पक भी जाए मज़ीद बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं पड़ता है और बहुत टेस्टी लगती है ये नमक ऐड कर रही हूँ उसमें मैं वन टीस्पून देखें कलर कितना बिल्कुल ग्रीन है अब देखें इसमें मैंने ये 250 ग्राम भिंडी थी मेरी तो इसमें मैं 150 ग्राम मैंने दही लिया है फेंट के रख लिया है इसको अभी हम इतना थोड़ा सा हमने बचा लिया नहीं इसमें पूरा डाल देते हैं बल्कि इसलिए आप बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालते ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि हमें मज़ीद ज़रूरत है कि नहीं है देखिए अब इसको हम पानी छोड़ता है दही तो इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच में हम इसको भून लेंगे अच्छे से और इतनी ही देर में हमारी भिंडी भी पक जाएगी क्योंकि हमने फ्राई भी की थी उसके बाद मसाले में भी करा है भूना इसको थोड़ी देर तो भिंडी ऑलमोस्ट हमारी 70 परसेंट पक चुकी है बाकी इसमें हो जाएगी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए दही में छूटा है देखिए हमारी भिंडी दही वाली भिंडी मसाले वाली तैयार हो चुकी है बहुत मज़े की बनती है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके देखें कितना खूबसूरत कलर आया है बहुत मज़े की लगती है मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़